Nie ma to jak niedzielny odpoczynek. Zdarza się. Hej, ja mówię, Matko Bosko, mówię, co, to, co, co to się stanęło? Także jeżeli chodzi o wymianę koła, te też to nie jest zbytnio trudne. Oczywiście potrzebujecie podnośnik. Jeden jest w samochodzie, za fotelem kierowcy, pod, pod fotelem kierowcy. Podnośnik wstawiacie w to miejsce. Nie wiem, czy będzie to widać. O, tutaj jest taki element. No i odkręcacie, podnosicie sobie autko tak, żeby koło... Najpierw musicie popuścić e, śruby. Eee, mocno. Najlepiej użyć tego klucza, który macie. W sumie wszystko macie w zestawie. To jest ten klucz, czarny, jest jedna gruba rurka, którą gdzieś walnąłem. Tam jest, o. Jedna grubsza jest, ona może służyć spokojnie jako przedłużka do klucza, gdyby śruby były dość mocno zapieczone. Eee, no kolejny etap, no to zrzucacie sobie koło. Macie już od razu wgląd na eee, tarczę, na klocki, możecie sobie zerknąć jaki jest stan od razu tego wszystkiego, czy, czy czeka Was wymiana klocków, czy nie. prostu za dużo nie widać, bo jest jasno. A tył, tył, tylnia oś najlepiej ją podnosi po prostu za belkę. Ja używam teraz drugiego podnośnika, z tego względu, że przerzucam koła z tyłu na przód. I też możecie to kiedyś potrzebować zrobić, więc powiem Wam szczerze, że warto mieć dwa podnośniki bo wtedy nie musicie kombinować. Jeżeli nie macie dwóch podnośników, no to musicie później kombinować w stylu podnieść jedno koło, wyciągnąć zapas. A, wracając do zapasu, bo jak ktoś jest nowy lub nigdy tego nie robił, a potrzebuje zapas, odkręcamy po prawej stronie samochodu, czyli od strony pasażera. I jest to w tym miejscu, tam jest ta dziura, w tą dziurę wkładamy klucz, który mamy też w zestawie. To jest taki najcieńszy przewód, najcieńszy, yy, yy, najcieńszy kawałek drutu właściwie, drutu z, z jedną końcówką mniejszą, drugą końcówką większą. I odkręcamy, schodzi nam zapas w dół wtedy ładnie. Także zero filozofii. Zero filozofii. No i cóż, ja biorę się dalej za prace techniczno-naprawcze, żeby później jakąś tą niedzielę spędzić, bo jeszcze muszę jakiś film obrobić, zrenderować, przerobić. Więc cóż, poranek zapowiada się pracowicie, zapowiedział się pracowicie. Do zobaczyska. I'll be back.